кошулуу реакциясы жезден жасалган зымдын үзүндүсүн спирт шамына кармап ысытабыз ылдам хлор бар колбага салабыз жездин хлордо күйүүсүнөн сары жашыл буу жана жашыл тамчылар пайда болуп жездин хлориди пайда болду